So ingat eh dalam satu uh, agensi ada sama juga. Dia ada 20 80. Maksudnya ada ada 20 orang atau dalam katakan satu agensi tu ada 100 orang, 8 80% daripada uh, sales dekat dalam agensi tu kan dibawa oleh 20 orang. Sementara yang lagi 20 orang uh, daripada sementara 80 orang tu dia cuma cover 20 uh, 80% je. So sekarang ni you ada pilihan tau. You pilihan you kat mana? Pilihan you you nak attend yang mana satu? Ni jadi yang mana satu? You nak jadi yang eh, uh, 80 orang tu ke ataupun 80% daripada ejen dekat ejen tanah dekat agensi kita ataupun you nak jadi yang top 20. Uh, ah, so itu adalah pilihan yang you kena buat. So saya yakin semua yang ada kat sini ni semua orang yang datang pagi-pagi dengar saya celoti ataupun dengar kawan-kawan kita bagi uh, motivation ialah orang yang memang dia nak jadi the top 20 betul tidak? Yes. Betul? betul. Ya, so sekarang betul, ni betul. Betul. Ma, Jeff uh, so dalam dalam satu buku Jeffrey uh, apa uh, Geoffrey Covering cakap talent is overrated. Ada orang dia cakap kan aku nak berjaya aku mesti kena kena talented aku mesti jadi orang yang talented but aku tak ada talent ah dia ni boleh lah sebab dia memang talent dia memang pandai kan apa dia sentuh tu jadi emas betul tak ada tak kita dengar benda macam tu kan macam yang sama juga macam yang saya kata ya, kita always cakap kan orang lain punya rumah kan dia punya rumput dia lebih hijau daripada rumput kita walaupun sebelah-sebelah tapi apa yang kita tak tengok ialah apa yang kita tak nak tengok bukan tak nak tak tengok kita tak mau tengok ataupun kita uh, atau uh, pilih untuk tak nak ambil tahu ialah uh, macam mana dia jaga uh, rumput dia macam mana dia jaga uh, pokok ros dia <laughs> ha, kalau perempuan tu selalunya dia tengok bunga ros tu tak Afsa bunga ros dengan bunga okey dia asyik keluar bunga je aku punya tak betul ke tidak Anis kan so sama juga dengan kita ni bila kalau kita tengok orang lain berjaya tu jangan tengok yang kejayaan dia aja tengok uh, macam mana dia uruskan dia punya uh, pokok uh, okey dengan pokok rose dia tu kan dia bajanya dia spraynya dengan baja baja ada dua jenis baja baja dekat pangkal baja dekat dekat batang dia halang daripada apa daripada uh, siput masuk So benda-benda macam tu kan kita kena tengok juga tau. Talent is overrated. Maksudnya kebolehan seseorang tu tidak tidak akan menentukan orang tu berjaya ke tidak. Berapa ramai orang yang dia uh, saya boleh bagi contoh lah, macam Dell. Kalau saya cakap Microsoft juga kata ah dia pandai walaupun dia tak dia tak habis sekolah tapi dia memang pandai. Tapi Dell ni dia bukan orang yang pandai. Dia memang orang yang tak ada dia memang tak lepas sekolah, tak lepas universiti tapi dia memang si smart. Dia bukannya jenis orang yang berpengetahuan. Kan? Ha. Tengok macam dia kalau you anggapkan macam ah, apa tu orang macam tu tak boleh berjaya memang Dell tak ada lah wujud dekat dalam dunia ni berapa ramai orang yang kita kenal tak habis universiti tapi dia berjaya kawan saya berapa ramai ah, dia tak ada pun pergi luar negeri ke apa kan tapi dia toke bos besar dekat salah satu daripada ah, apa tu syarikat telekomunikasi dekat dekat Malaysia ni Uh, so that that is one example lah. Uh. So you nak jadi uh, top 20 is not about talent. It's all about you punya kerja. Sama ada you sanggup untuk buat kerja sama macam orang yang top 20 tu ke tidak. Sama ada you nak tengok bunga rose you cantik ataupun ah, bunga uh, apa tu orchid you lawa macam orang sebelah. Kalau you nak you tak ada choice. You kena pilih untuk bekerja macam orang tu buat. Macam orang tu buat. Kan? kena work together work work macam orang tu buat top 1% of uh, orang dekat Amerika ni top 1% ni mati millionaire ataupun mati billionaire dia orang ni kawal 33% daripada duit de, uh, apa dia punya financial asset dekat US sama juga dekat Malaysia eh, kita tengok orang yang kaya dia krim dia sikit je so of course lah orang cakap dia nasib baik ataupun tidak tapi you kena tengok masa muda dia kerja macam mana kan eh? kat mana kerja dia ke, kepayahan dia okay? semua orang start daripada kosong so macam saya kata monday every day kita kena minda kita kena start from zero tak ada saya cakap pasal tu tak minda start from zero minda start from zero maksudnya bila kita uh, start hari kita hari kita tu kan minda kita start dengan zero aku tak ada listing aku tak ada buyer aku tak ada uh, ma- macam tu Maksudnya kita start balik Kita kena hungry masa mula-mula kita kerja Ada kat sini yang Memang pendapatan you dah boleh dapat RM5,000, RM10,000, RM12,000 kan Tapi orang macam tu kan Dia mesti Bila besok datang kan Dia anggap macam dia punya listing dia yang RM12,000 Yang dia dah dapat masuk dalam bank tu Yang dia tak habis belanja tu Dia tak tak fikir pun tak tak apa terkesan dalam minda dia. Dia buat dan buat, buat dan buat. Betul tak? Orang kita kena start from nothing, eh? ada mentality start from zero. Dan eh? kebanyakan orang yang kekaya ni, macam Bill Gates, Warren Buffett, kan? Orang-orang ni semua ni, dia bukannya orang kaya awal-awalnya. Kan, dia lahir pun keluarga biasa-biasa je kan? Saya tak, saya, kalau kalau kita cakap, uh, apa, <coughs> ah, apa tu, uh, ah, Trump, Trump Junior tu, <laughs> kita boleh faham lah kan? Eh? Memang dia lahir daripada uh, orang kaya. Uh, jadi, bila di bapak dia meninggal dia warisi harta-harta bapak dia sebab tu dia jadi orang kaya. Tapi orang yang terkaya di dunia macam uh, macam apa tu Amazon dia bukan orang kaya asal dia, kan? So Jeff Bezos bukan asalnya orang kaya. So kita kena ingat talent is overrated, yang penting ialah usaha. You tengok orang yang kaya, you tengok orang yang berjaya and you tengok kaedah kerja dia. So kat sini kita kita perhatikan siapa yang top top yang siapa yang top boleh tanya dengan dia apa you buat kan tanya dengan dia macam mana you punya rutin kerja you kan from from there you boleh tahu mana satu you nak ikut kan compare balik dengan kita punya uh, kerja kita adakah kerja kita ni uh, uh, at, at their level atau tidak okey so dia punya kunci dia ialah kerja kuat <clears throat> kunci dia kerja kuat ada orang cakap apa uh, Uh, success is uh, one percent is uh, apa tu inspiration 99% perspiration <coughs> success <coughs> kejayaan kejayaan adalah 1% Uh, inspirasi datang daripada otak dan 99% peluh perspiration <laughs> ha, sangat bagus saya lah buat tu betul ha, kalau you nak success memang tak ada you tak boleh lari you mesti kena kerja kuat memang kena kerja you buat hartanah ni confirm kena kerja kuat. Of course you kena be smart. You kena uh, position yourself supaya you tahu dekat mana tempat yang nak nak beli. Yang itu semua kerja saya. Saya yang akan help you. And then lepas tu uh, dan jangan lupa juga kita kerja kuat kuat kuat lepas tu kita kena ingat uh, minta dengan Allah sebab semua usaha kita memang kalau tak ada Tuhan yang bagi memang tak adalah yang dapat kan. Ada orang cakap apa? uh, ada buat akronim duit kan D U I T kan eh D U I T apa tu doa usaha apa lagi ikhtiar apa saya tak ingat ah. doa usaha dengan tawakal tawakal yang i tu apa ingat Okay, you, you guys pun tak ingat, tak apa. Tapi you tahulah maksud saya kan? Ha. So, we, even though kalau you dah buat, jangan lupa. Ha? Always minta dengan Allah eh. saya pergi Terengganu hari tu uh, yang apa tu yang yang leader kat sana dia kata jangan sesekali uh, lupa untuk uh, apa tu jangan sesekali lupa untuk uh, semayang duha uh, dia ada word dia ada ada perkataan dia apa uh, uh, uh, start dengan duha sebelum tidur dengan apa uh, semayang apa witir eh? uh, so jangan jangan lupa untuk duha dengan jangan lupa untuk witir dia kata macam tu so memang memang dia orang yang berjaya dan kita boleh nampak lah kan ha, tapi ada je orang yang tak berjaya tapi dia memang langsung tak fikir pasal agama ni memang saya tahu tapi itu pandangan kita je kan kita tak tahu malam-malam dia ber, apa <laughs> kita tak tahu malam-malam dia ada baca apa tu pergi uh, apa tu ah, bangun malam ke kan uh, okey So ingat hard work is the key. Semua orang yang kerja 20 20% tu yang dapat income paling banyak dekat dalam agency tu kena kerja. And dia orang melalui benda yang sama, benda yang you guys tak suka. Semua orang tak suka nak buat prospecting, semua orang tak suka pergi uh, apa tu uh, buat tanya-tanya orang, check, buat viewing, semua orang tak suka. Tapi dia orang buat juga sebab dia orang tahu itu adalah kunci dia. Kunci dia ialah kerja kuat. Okay? So ada 5 minit lagi. Okay, apakah kat sini the law says that kalau kita nak berjaya uh, uh, kita mesti determine macam mana kejayaan tu boleh dilakukan praktis apakah skill-skill yang diperlukan dan melakukan aktiviti setiap hari eh repeatedly eh maksud setiap kali hinggalah kita achieve sama result so cara dia ialah kita tahu apakah kejayaan yang kita nak set you guys dah tahu tak apa you punya kejayaan what is your your apa tu your uh, milestone. Oh, aku dah capai ni, aku berjaya. Selagi aku tak capai ni, aku tak berjaya. You guys dah tahu betul tak? So, you dah tahu apa you punya uh, level you untuk berjaya. And then, you tahu macam mana you nak sampai ke sana. Kena tahu macam mana sampai ke sana. And then, you kerja kuat. Lepas tu, you check. Sama dah sampai ke belum? Dah sampai ke belum? Sampai ke belum? Sampai ke belum? Macam tu. Itu je rule dia. Macam mana nak berjaya. Okay? Itu je rule dia. Orang, dia akan menuai apa saja yang dia semai. Semai. You semai apa, you akan dapat apa. So dia tak ada ketika yang macam kita semai lalang, kita dapat beras. Impossible. In fact, yang banyak berlaku ialah kita semai <clears throat> padi, kita dapat beras, uh, ah, kita dapat lalang. Betul tak? Huh? Ha? So apa yang kita buat, kita semai uh, benih padi tapi kita tak jaga. Kan? Kita biar je dalam keadaan macam tu, apa yang berlaku? Ujung-ujung padi tak keluar tapi lalang yang keluar kan ha, jadi apa yang kita semai itu yang kita rip, kan apa yang kita semai apa yang kita rip, kita tak boleh nak harapkan semai padi keluar apa tu gandum ha, so you you kena decide fikir apakah benda yang you nak semai tu apakah benda yang nak semai adakah semaian tu akan mencapai goal yang you nak tu kan so you check around tanya dengan you punya coaches tanya dengan dengan saya tanya dengan punya leaders kan this is apa yang saya nak sebab tu saya kata wajib ada equitability eh, eh, apa tu equitability partners you guys kena ada equitability partners orang yang yang care about you orang yang jaga dengan you punya career ni jadi dia yang akan membantu you untuk nak berjaya Okay? so itu saja kot ha, lagi satu oh, lagi satu success is predictable eh. kejayaan tu bukan accident kejayaan tu kita boleh tahu awal-awal so kalau ikut Grand Cardone bila kita buat kerja tu kita buat kerja selalu sampai kita dah boleh predict benda ni okey tak okey betul tak betul tak uh, Fiza betul tak Fatin orang yang dah ada sales yang banyak sales you guys sampai ketikanya you guys dah tahulah ah, ini insyaAllah boleh ah, yang susah ni betul tak Fiza komen sikit Betul betul. <laughs> Sorry yeah. dengan driving. Tak apa tak apa. So basically betul lah. Ha? You kalau sekiranya sekarang sekiranya you dah selalu buat, you bila you tengok cara pembawakan seller tu kita dah tahu dah atau buyer tu kita dah tahu dah memang buyer ni serius atau lah, tidak. Sebab kita ada dipanggil success uh, leave trails. Success meninggalkan kesan. Jadi bila kita dah berjaya, kita akan tengok kesan-kesan dia. Adakah kesan-kesan tu match tak dengan apa yang kita dah lalui sebelum ni? Kan? Apa yang kita yang kita buat sekarang ni adakah dia match dengan kesan-kesan yang sebelum ni? Dipanggil sukses uh, apa tu? Uh, apa tu? Uh, leaf trails, kan? Jadi kita kena tengok ah tengok dia kita punya kaedah kejayaan perjalanan kita adakah perjalanan kita menuju ke arah yang bagus atau tidak? Ha, jadi ada dua benda. Satu ialah aktiviti. Ha, to being if, uh, uh, apa tu efektif. Eh? Efektif itu maksudnya you buat kerja bersungguh-sungguh. Betul tak? Bersungguh-sungguh buat kerja macam yang saya cakap semalam tu pasal roket tu. 3 2 1 launch memang dia tak tengok kiri kanan lagi dah terus ke atas je betul tak? So, bersungguh-sungguh satu. Lagi satu ialah uh, satu uh, efficient, satu lagi efektif. Efektif tu kerja saya, kerja leader saya yang uh, saya akan bantu you nak menentukan sama ada usaha itu menuju ke arah yang bagus ke tidak sebab kalau kita panjat apa tu you ambil uh, imagine you uh, apa tu tangga-tangga uh, yang yang yang tangga yang orang apa kontraktor buat tu kan yang sandar dekat dinding tu kan panjat panjang, banyak rupanya dinding lain yang you you apa you you bersandar kat dinding lain <laughs> so apa you buat you kena turun balik you kena letak balik so sebab tu you kena align you punya goal dulu and make sure that usaha you memang menuju ke arah goal you sebab kalau you usaha je tapi you uh, apa tu kata uh, tidak tengok you punya uh, you punya arah jadi you makin sesat contohnya kalau kita menebas uh, masuk hutan kan kita menebas hutan kita jalan laju tapi kita tak tahu sebab semuanya you you kan baru kita kan baru jadi kita semuanya nampak macam hutan je betul tak So sebab tu kena ada kompas, kena ada peta. And then lepas tu ke, tujuan apa tu orang macam leaders ni dia macam orang yang kat atas tu. Dia kata, ah, ah, "Ah, apa Rafiq Rafiq? Ah itu jalan dia. Ikut-ikut situ, ikut situ, ikut situ." Bila Rafiq pergi ke kiri ke kanan, dia kata, eh, "Rafiq, Rafiq, kau salah, kau salah, ikut situ." Faham tak? Ha, jadi itu tugas leader coach kat saya ni. Saya duduk di pokok yang paling tinggi, saya beritahu dengan kamu macam mana nak tembus. Sebab saya dah, dah lalu jalan tu. So saya kata lalu situ trafik Jangan lalu kiri kanan ha, Tapi ada juga kita dah cakap macam tu kamu lalu kiri kanan juga <laughs> So ujung-ujung nanti jadi masalah juga pada kamu kan And then, lepas tu saya sebagai coach Saya bukan mak bapak <laughs> kamu jadi, jadi saya beritahu je cara dia Kalau sekiranya kamu nak ikut Alhamdulillah Kalau tak nak ikut tak apa Saya wish all the best untuk kamu Tapi selalunya Selalunya akan datang balik kat saya Mengatakan you ada mengalami masalah eh, even minggu ni pun banyak minggu so, every every week akan keluar satu soalan uh, satu uh, apa tu satu case yang serupa macam tu uh, tak nak apa tu tak nak follow tapi terpaksa juga uh, in the end kena kena tipu dengan kena auto dengan buyer okey so uh, bila kita tidak bekerja secara deliberate consciously and continuously untuk melakukan kan kalau kita tidak letak dekat mind kita aku aku kena buat eh secara deliberate secara conscious eh dengan sub mind kita ujung-ujung kita akan come back kepada uh, kerja uh, apa tu yang asal tu maksudnya yang asal tu yang biasa kita buat apa duduk atas sofa tengok TV uh, ah, baring atas sofa tengok TV makan kuaci uh, itu yang <laughs> biasa orang buat kan kalau itu biasa itu default mechanism you maka itulah dia tapi kalau sekiranya kita sentiasa buat kerja pecahkan barrier pecahkan threshold yang menunjukkan itu rutin kita baru kan kalau kita uh, orang kata oh, kalau dari segi apa uh, uh, apa tu uh, Islam dia cakap kalau kita nak dapat buat 40 hari betul tak uh, so you buat 40 hari itu akan jadi rutin baru you uh, kalau tidak dia akan jadi, pergi kat sofa balik buka TV makan kuaci lah so you kena work together bersama dengan leader you uh, and then lepas tu deliberately consciously dan continuously jangan berhenti ha? kita ada sampai bulan 9 sampai hujung bulan 9 jangan berhenti langsung ha? kita berhenti sekejap mungkin masa puasa dengan raya je so teruskan sampai bulan 9 bulan 10 kan bulan 10 bulan 11 12 kita rehat Okay. So uh, saya bukan cakap rehat satu dua bulan lah Maksudnya kita pilih satu minggu dalam bulan tu Okay So work together, work hard And itu sajalah untuk saya eh. Jangan uh, kita akan sambung balik esok So kita pergi ke segmen yang seterusnya declaration apa yang you nak buat guys come on saya buka je uh, you punya microphone dan cakap apa you nak buat